بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الأمين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا تجعلني وزيرا من أهلي خوانك بين وزير شت إلا أقر خير دين ودنيا لو جيني لتما نبي إن شاء الله سەرەتا بەخێراتنی خۆم دەکەم وەک ئەوەی تەقدیرێک لە ڕەب العالمینەوە بۆ پێغەمبەرەکەی عليهەی سەڵات وەسەلام بە خێراتنی ئێوەی بەڕێزیش دەکەم کە هەنگاوەک لە ژیانتاندا بڕارتاندا شتێک فێر بن من ئەمڕۆ لە خزمەتتاندا دەبم لە ژێر ناونیشانێکی جیاواز بۆی بزانی ئێمە لێچ لێرە کۆبووینەوە بریتیە لەوەی کە چۆن ببین بەو کەسەی کە پێویستە خۆمان بین واتە ببە بەو کەسەی کە پێویستە ببی واتە بە حەقیقەتی ناخی خۆمان ئەو کەسە بین کە حەزمان لێ و ئەوەی نمایش نەکەین کە خەڵک پێی خۆشە نەبینە دوور لە مەقامی ئێوەی بینەر و بیسەر و بەڕێز کە کەسێک بین لە بەرخاتری خەڵک ژیان بکەین بەڵکو بخۆمان وەک ئەسلی خۆمان ژیان بسازێنین جا ئەوەی ئەوڕۆ گرینگە کە لە خزمەتتاندا دەوەستم بریتە لەوەی کە بتوانم زەمانەتی یەک شت بە ئێوەی بەڕێز و بەخشم ئەوەیە نەهاتون بۆ ئێوە شتێک لە زانست و معریفەت و چاکەکاری مشکتان زیاد کەم بە ئەندازەی ئەوە هاتوون کە شتێکی خراپ لە مشکتان کەم کەم واتە زۆر تەرکیز لەسەر ئەوە دەکەمەوە کە خراپەیەک لە هزری گەنجە کەم کەمەوە نەک بێم قسەی باق و بریقی بۆ بکەم و شتێکی بۆ زیاد کەم کەەوە هەموو خەیاڵ وەک مامۆستای بەڕێزم فەرمووی گرنجەکە لێرە بەدەر دەکەوێت کە ئێمە خۆمان خۆمان بین و لە کۆتاییشدا دەگەڕێنەوە سەرەتاکان هەروەکو ئەوەیە کە بیزانین چی دەڵێن و چی دەکەین پێشەمو شتێک ئاوێنە سیفەتێکی زۆر جوانی هەیە هەر کەسێک کە لە بەرامبەر ئاوێنەدا دەوەستی هەر کەسێک کە لە بەرامبەر ئاوێنەدا دەوەستی چۆن دەتوانی جوانترینی خۆی پێشکەش بە ئاوێنە بکات واتە من دەمەوێت لە بەرامبەر ئاوێنێکدا بستم و جوانترین شێوازی خۆم ببینم من چۆن متوانم جوانترینی شێوازی خۆم ببینم لە یەک حاڵەتدا دەتوانم جوانترین شت لە ئاوێنەی بەرامبەر خۆم ببینم کاتێک من جوانترین شت پێشکەش بە ئاوێنەی بەرامبەرم دەکەم واتە چەندی جوانی خۆم ڕازاوەتر بکەم و جوانی خۆم بە ئاوێنە بەخشم هێندە ئاوێنەکەی بەرامبەرم جوانی خۆی بە من دەبەخشێتەوە نازم سلایدەکە تاوان نیە سەری لەوە ڕۆیشتە لەوە ناکرێ زیاتر باش سەرەتا هەموو سمینارەکان بە کۆتایی دەست پێ دەکەم واتە هەر کەسێک کە لێرە دانیشتووە دوو ڕێگەی لە پێشە لە ئەوەی فێربی لە ژیان باشترین کەس ئەو کەسەی کە ئامادەی فێربوونە ئەو کەسەیە کە یەقینی وایە لە ژیاندا هیچ نازانێت وەک ئەو کوپە خاڵیەی لێدێ کە مرۆڤێک وەک مامۆستا وەک فێرکار بێوێ لە ویعائی زانستی علم و معریفەتی کەسێک بگەینێ واتە زانستێکی بۆ زیادکە بەڵام کەسەکە خۆی پێ پڕ بێ من بە ئەندازەی خۆ پێپڕبوونم ناتوانم شتێک ببەخشم کە کەسێک خۆی پێپڕ بێ واتە گەورەترین نەخۆشی کە تووشی مرۆڤایەتی دەبێتەوە ئەوەیە کە مرۆڤ دەلێ من دەزانم كنت أعلم ذلك I don't know یاخود I know that لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە کە من بزانم لە ژیاندا هەرچەندی بە دوای زانستدا بکەوم من لە پێگەی زانادام وە هەر کاتێک زانا هەستی کرد بۆ بە زانا ئەو کات نەزانە هەروەکو ئیمامی شافعی دەفەرمێت یظل المرء عالما ما دام يطلب العلم فإذا علم أنه عالم أنه جاهل باش من پرسیارێک ئاراستەی ئێوەی بەڕێز دەکەم ئەویش لەوەی کەسێک بزانانی مرۆڤێکی سەرکەوتووە وە گەنج یان مرۆڤێکی شکست خواردووە هەرچەندە وشە شکست خواردو لەکنە من لە فەرەنگدا بوونی نییە بەڵکو ئینسانیان سەر دەکەوی یان ئەزمون وەردەگری بەڵام پرسیارەکەوا جوانترە بەوە پێشنیاریکەم ئایا تۆ کەسێکی حەزەکانت بەڕێوە دەبیت یا تۆ کەسێکی حەزەکانت تۆ بەڕێوە دەبن من لەم سۆنگەیەوە دەتوانم بڵێم سەدانەوەدی مرۆڤەکان و بە تایبەتی گەنجان و بە تایبەتی گەنجانی وڵات و قوتابی زانکۆ پەیمانگاکان و خوێندنگاکان هەمووی لەوەیدا خۆی دەبینێتەوە کە فعلەن حەزەکان گەنجەکانی ئێمە بەڕێوە دەبن ئللا ماڕەحی مەڕەبی ئیلا ئەو کەسەی کە فعلا عقلی گەیشتۆتە ئاستێک کە بتانی شتەکان لێک بکاتەوە مرۆڤی عقل بەوە دەناسرێ عادەتەن سیفەتێکی جوانی هەیە کە چ دەکا بە دوای ڕاستیدا دەگەڕێ و دەیدۆزیتەوە واتە عقلەکان بە دوای دۆزینەوەی ڕاستیەکانن ئەی ژیرەکان گومانەکان ون دەکەن بە ئەندازەی ئەوەی ئەتو ڕاستیەک بدۆزیەوە زۆر گرنگ نییە بەلای منەوە بە ئەندازەی ئەوەی ئەتو گومانێک لە ژیانت دەکەم کەیەوە ئەوەی ڕاڕایی ناخی مرۆڤ دەنەقشێنێ و هەموو شتێک جێژەلوکەی لۆ دروست دەکا ئەو دوودڵی و ئەو نیگەرانیە کە لە دواتر دەی مەسەری بە تەرکیز باسی دەکەم بەڵام ژیرەکان گومان ون دەکەن هەرچی عقلەکانن ڕاستی دەدۆزنەوە زیاتر گرنگی بۆ بدەن خەم و خەفەتەکان کەم بکەنەوە نەک بە دوایە بکەن خۆتان زیاد دڵخۆش و کامەران بکەن باش پرسیارێک لێرە دێتە ناو ئەو سۆنگەیە کە بتوانم لە مشکلەی دەرونی بینی گەنجانی هەولێر و سلێمانی و دەڤەری فلان و دەڤەری ئەوانە و ئەها لە ناو هەرێمی ما و باز باسانە باوە لێرە شتێکی زۆر جوان دەتوانم وەک یاریگای ژان بۆ ئێوە نمایشکەم ئەو قسەی کە دەیکەم لێرە بۆ مێژوو لێ دەگەڕێم بۆیە من لە شاری سلێمانی قسە دەکەم هەتا بتوانن پامەک جیاواز بگەینم وە گەنجێکی شاری هەولێر ئێوە بزانن لەوە گەورەترن کە کەسێک وەک خزمەتکار بوو ئێوە و بەبێ مقابل هاتۆتە خزمەتتان لە هەولێرەوە هەتا بزانن گەنجی سلێمانی و ڕۆشنبیری سلێمانی زیاتر پێویستان بە خزمەتکردنەوە گەنجی وڵات ئەوە یەک دووەمین شت یاریگایەک بینە بەرچاوت کە باسی دەکەم بە عقلی چاو و بە چاوی عقل کە پێی دەگوترێت بەسیرە سەیری ئەو دیمەنە بکە ئێستا یاریگایەکمانەیە لە سلێمانیان لە هەولێر فەریقێکی تۆپێنمانەیە تیمێک هەولێرین تیمێکمانەیە سلێمانی سبحان الله سبحان الله سبحان الله خوانەکە هەولێر گۆڵەکی لە سلێمانی بکە یان سلێمانی گۆلک لە هەولێر بکە دنیا کرا دەبی یەکسەر یەکسەر بزانە حەقدی بەشەر لە لا وەعی لە لا ئیرادی گڕدەگری ئەوەی خەڵکی سلێمانە دەلێت کورە دەگۆڵکە لێیاندا بکوژە ببڕە ئەوەی ئەو لایاتە دە کورە لێیانداوە دنیا خرا دەبی حەق دێکی بێ بنەما دروست دەبی لە بینی ئەو دووچینە کە عقلە پوچەکانی پێشخۆمان ئیتر چ لە بواری ڕامیاری بی سیاسی بی داربی باوابی دروستیان کردیان بەڵام من ئەو نمایشە دەکەم لێ بزانانی واقعەکە چۆنە لێرە کوو بتوانم گەنجانی شاری هەولێر لەگەر گەنجانی شاری سلێمانی پێک بگەینم بەبێ ئەوەی دڵیان لێ بشێ باشترین حەل ئەوەیە بێم خەڵکی سلێمانی لەگەڵ خەڵکی هەولێر پێنج لاعیب لەویبی پێنج لاعیب لەویبی لەگەر جنوب گەمایان پێ بکەم لەگەر تیمێکی بەغدا بۆ نمونە ئەو کاتیش سبحان اللە ئاگرەشکە دەستی ئەوزارە پێ دەلێن لێدەن لەو عەرەبانە بیانستێنن لاقیان بشتێنەوە عەرەبە کافرانە ئەو زارە عەرەبەکان کە دەلێ ئەضرب ئەضرب هەرکە لێ رەجل دنیا خرا دەبێ على اساس لەو کوردانە بدەن لا ئیرادی عەرەبەکان حەز دەکەن لە کوردەکان بدرێ ئەو کاتی لا ئیرادی کوردەکانیش حەز دەکەن ئینسان عەرەبەکان شکست بخۆن لەوەی کوردەکان بەسەکەوە هەردووکیشمان خەڵکی عێراقین دەچمە ناو بازنەکی دوورتر سیر دەکەم سەیری یاریگاکە دەکەم بەڵام لە بازنەیەکی دوورتر ئێستا توانیم هەولێر و سلێمانی پیکەینمە یەکتیم ئەو جارە چۆنە بکەم خەڵکی کورد و عەربی عێراق پێکەوە دڵسۆزکەم ئەخلاقی محەممەدی بەکاربێنم عليهەی سلات وسلام کە دۆستەکانی دۆستی بوون دوژمنەکانیشی دەکرد بە دۆست نەک ئێمە خۆمان پێ ڕقم و ژمارە بێ و دژمنمان پێ دژمن بێ و هەمیشە لە شەڕکردن دابین بەرامبەری ئەوەی کە بەکارهێنانی فەلسفەی محەممەدی تطبیق لە ژیانیدا غاندی بوو لە هندستان تەنانە دژمنەکانیشی کردە دۆستی خۆی وەی لە ئاخیری حتا لە حەدیسێک دەفەرمێ خی گەورە مەلایکەتە چینارد فەرمووی دەتەوێت چیاکان بەسەر سەری قومەکەدا کە کافر بوون تەبق بکەم لە ناویان برم پێغەمبەر دەزانی چی فەرموو تەمەشای ئەو ئەدەبە جوانەکە فەرمی عليه الصلاة والسلام اللهم اهدی قومی فإنهم لا يعلمون لە طائف بەربارانیان دەکرد پێغەمبەریان بەرباران دەکرد جسمی پیرۆزی خوێنی لێ دەچۆڕا خۆ دەیتوان یەک دوعایان لێ بکات تەختیانکە هەموو پێغەمبەرێکیش یەک دوعای هەیە بۆ گیراوێ بەبێ ئەوەی ڕەت بکرێتەوە هەموو پێغەمبەرانی سەر گۆی زەوی دوعاکانی خۆیان استعمال کردە بەس پێغەمبەری من نەبی ڕەحمەتەن لۆمە بۆ قیامەتی لێگەڕاوە چی فەرموو کاتێک خۆی مسلمانە و خەڵکانی بەرامبەری کە بەربارانی دەکەن کافرن فەرمووی اللهم مهدی قومی تەمەشاکە نەوەت نەتەوەکەی بەرامبەری کە کافرن خستێ ناو بازنەی تەنسیبی خۆی قومی بەخۆی زانی دوژمنی خۆشی بەخۆی دەناسی فإنهم لا يعلمون من لەنا ئەو یاریگایە بۆ ئەوەی حەقت لە نێوان کورد و عەرەب و خەڵکی وا دروست نەبێ پێویستە چار لاعیب لە خەڵکی بەغدا بێ و چار لاعیب لە سلێمانی بی و دوو لاعیب خەڵکی و لێرە بێ ئیتر پێ دەڵێ متەخەب عێراق ئەو کاتی متەخەب عێراق لەگە هەر دەولەتێکی ترگەمە هەبی نە کوردایەتی دەمینێ نە عەرەبات دەمێ هەموو دەنە عالەمی عێراق بڵند دەکەم کورد و عەرەب ئەڵڵا عێراق بردیەوەکی دیتیشمان کاتەکە متەخەب عێراق بەسەکەت کورد و عەرەب و مەسیحی هەموو دڵخۆش بوو بۆ بۆ ئەو عقلیەتە بچووکە سەیری ناو یاریگایەک بکەین بۆ لە عقلیەتێکی دەرەوە یاریگا سەری وە نەکەین ئێمە هەمومان گەنجی پێویستە خزمەت بە گەنجی وڵاتی یەکتر بکەین با دەیان ئوستاز بێت هەولێر خزمەتی گەنجی هەولێر بکە و دەیان گەنجی خزمەتکاری بێ خەنجی گەنجی سلێمانی ڕۆشنبیر خزمەتکار بکە و خزمەتشیان بکات چی تێدا ئەوە گەورەی بۆ مرۆڤ بۆیە لەو یاریگایە عقلی ئینسانی بچوو گۆرە دەر لە دەرەوەی ئەو سندوق یاریگایە هیوادارم ئینسان بیکاتەوە بۆی بتوانانی عتا لە ژیانیدا ببخشی سەیری ئێ دەکەین لەوەی بزانین ئینسان بە چ خەمبار دەبی لە ژیان کۆنفۆشۆس قسەیەکی جوانی هەیە دەلێ خەمی وەت نەبی کە خەڵک ئەتو ناناسی دەچێت جێیەکی ئا دەلێ وڵی ڕێزینە من نەنا دیارە کابرا ئەمنی نەناسی زۆر کەسەیە بە گەرمی چاخۆشی لەگە دەکا بەڵام تۆ بە ساردی جوابی دێەوە دەگەی ئاستێک کە دڵ نیگەران دەبی و بەرامبەر ئەو کاردانەوەی ئەو بەرامبەرە توی کردیا بەڵام لە دیدی کۆنفۆشیۆسدا ئەو قسە هێشتا تێنووە چۆن بتوانین وای لێ بکەین لە دەرووندا دەروونێکی تر بیر بکاتەوە ئەوش ئەوەیە دەلێ بەوەی خەمبارمە بە کە خەڵک ناناسی بەوە خەمبار بە کە ئەتو خەڵک نەناسی جۆرەکانی ناسینی خەڵک لە سێ ئازدا خۆی دەبینێتەوە یەکەمیان کە مرۆڤ بتوانێتی بکە ناوێک هەیە بۆی دروست دەبی ئەو ناوە لە میلاد لۆی دەمینێتەوە لە باوانیان بۆ نمونە پێی دەڵێن عمر محمود فەقێ لۆ نمونە خۆشناو کەواتە لە عمر فەقیەکە دەبێتە نازناوێکی باوانی کە کەسێک لە باوان و میلاتەوە لۆی دەمینێتەوە ئەو نازناوە بۆ تو دروست دەبی کەسەش کە هەیە نازناوەشتری بۆ دروست دەبی ئەوش لە شێوازی دایباب لی دەنێ داکو بابەکە بە ڕۆڵەکانی خۆیان دەڵێن کوڕە دکتۆرەکەم کچە ئەندازیارەکەم، ڕۆڵە شیرینەکەم، وا وا وا نازناوێکی لێ دەنێن کە فعلەن ئەو منداڵە حەزی لێ لە داهاتوو بتە ئەو شتە ئەوە جوانیە بەداخەوە بۆ هەندێک مامۆستا کە لە سەرەتایی خاستن قۆناغی پەروەردەیی بەهرەی منداڵ کاول دەکەن چی لۆ دەنووسن لە سەوەرەقەی ئافرم دکتۆر قوربان دوور لە مەقامی مامۆستا و کەسی ڕۆشنبیر گەمژەییە مامۆستایەک بۆ قوتابێک بنووسێ ئافرم دکتۆر بەبێ ئەوەی بزانانی ئەو منداڵە حەزی لە بوون بە دکتۆر بوونە لەوانەیە ئەو منداڵە حەزی لە ئەندازیاری بی مامۆستاکە بۆی دەنووسی ئافرم دکتۆر دە لە سەدەهینە ئافرم دکتۆر هەتا وای لێ دێ ئەو منداڵە وا لە عقلی لاوەعی ئەن کۆنشس مایندەکەی وا بیر دەکاتەوە لە نائگای کە مامۆستایە بەرزوو بە ڕێزەی من لەکنم ڕقەمە و لەکنم هەموو شتێکە بەس ئەو دکتۆری پێ شتە. کەواتە منداڵەکە دەێ با بخینەوە دکتۆری لەبەر حەزی مامۆستایەکەی کە پێگوتی ئافرم دکتۆر هەوڵ دەدا دکتۆری بەدەست بێنێ لە کۆتاییدا دکتۆرە چپاشیری لێڵدەسی چونکە ئەو کەسە نەبووە کە خۆی بی بەڵکو ئەو کەسە بووە کە خەڵک ویستوێتی لە کۆتاییدا زۆر گەنجوا لە ژیان فەشەل دەینی کەسی سێیەممان هەیە نازناوێک بۆ خۆی دەسازێنێ واتە هەوڵ دەدا لە ژیان شتێکی جیاواز بکە و ئەو نازناوی بتە مایە ئەوەی کە فعلەن ببتە ناوێک لە ژیانیدا بهێڵێتەوە ئەو سێدانە ڕێی کۆنفۆشیۆسە من ڕێیەکی تر زیاد دەکەم بە ئیزنی کۆنفۆشیۆس ئەوش ئەوەیە کە ئینسان بۆ ئەو سێ نازناوە هەوڵ نەدا بەڵکو بۆ نازناوێت تر چاوڵدا کە نازناوەکەی تر ئەوەیە لەسەرەوەی ئاسمانەکان مرۆڤ بتوانێ نازناوێک بۆ خۆی دروست بکە ئەوە گەورەیە کە لە فەلسفەی ئولوهیت و ڕبوبیتدا خۆی دەبینێتەوە بۆ نمونە پێغمبەر عليه سەڵات وەسەلام دەفەرمێ مرۆڤێک هەیە لەسەر گۆی زەوی هێندە هەوڵ دەدا لە ژیانیدا ڕاست بڵێ و ڕاست بڵێ و ڕاستگۆ بێ هەتا بۆ ئەندازەی دەگاتە پلەی ڕاستگۆیی و نازناوی ڕاستگۆیی وەردەگرێت لە ئاسمانەکان وە کتێبەکانی بەرز دەکرێتەوە بۆ کن خوای رب العالمین دەستە مەلە الاعلا خوای گەورە مۆر و ختمی ڕاستگۆیی بۆ ئەو بەندەی لێ دەدا دەزانن ئەگەر مۆری ڕاستگۆ بوون بۆ مرۆڤێک لێ بدرێ پایەتی لێدێ دەستە ڕێز پێغەمبەران شەهیدان ئەولیا و صالحین واتە هەرچی بڵێ ڕەتبوونەوەی نییە ئەویش ئینسان ئەوەیە کە بتانی ئەو نازناوەی کە لە سەروی ئاسمانەکانە بەدەستی بینی باش ئێستا دێنە سەر شتێکی تر کە بتوانم ئەوەی کە دەمەوێ ئەو دوو جیهانەیە ئاشناتان بکەم یەکەمیان ئەو زیانێک کە دەیبینن جیهانی خەڵکە دووەمین زیان کە دەیبینن جیهانی خوددا جوانترین شت لە کەسی سەرکەوتودا ئەگەر ژیان نامەی تەواوی کەسی عوڵەما فەلاسیفا عباقیڕا بخوێنیەوە ئەلعالام کە پێیان دەگوترێ ئەویش ئەوەیە سیفەتێک هەیە لە هەموو فەیلسوفی دنیاە دا بەشدارە بە پێچەوانەی هەموو سیفەتەکانی فەیلسوفەکانی تر بۆ نمونە هەرچێ دەبێت بە فەیلسوف لە دنیادا لە دێر زمانەوە هەتا ئێستا پێویستە هەموو پێناسەیەکی تایبەت بەخۆی هەبێلەوەی ببتە فەیلسوف جێ پەنجەکانی خۆی دیاربی جیاواز بێ لەگەڵ فەیلەسوفەکانی پێشە خۆشی بۆ نمونە نیچە غەزالی کاند غاندی سوقرات ئەفلاتون و ئیلە ئاخری هەر کەسێک بە پێناسەیەکی جیاواز پێناسەی ئافرەتی کردووە ناوی پێناسەکان یەکسان من هەتا فەیلەسوفاتی خۆی بە دیارکەوی هەموو فەیلەسوفەکان لە هەموو سیفاتەکانی یەکتر جیاوازن بەڵام هەر هەمویان لەسەر یەک خاڵدا کۆکن ئەو خاڵە چیە هەمویان پێکەوە کۆکن لەسەر ئەوەی دەفەرمونون من يعطي لديه الكثير ومن يستحوذ لديه القليل مرۆڤە مەزنەکان و گەورەکان بەوە دەناسرێنەوە کە بەخشەرن هەتاکو مرۆڤ ببەخشی زۆری پێەت هەر مرۆڤێکتان دێت لە زانست، لە قسە، لە پارە، لە حکمت، لە عقل، لە ئامۆژگاری خۆی گرتەوە ڕزیلی کرد بزانە ئەوە مرۆڤێکی زۆر بچووکە و کەمی پێە تەنانەت من لە هەندە خول بەشداریم کردووە مامۆستا هەبووە لە زۆر شت حەزی نەکردو قسەکانی خۆی بچێتە دەرەوە بەڵکو تەنانەت مایکەکەی ئێرەشی شکنشانی کوژاندۆتەوە لەوەی ئەو قسە نەستە دەر چونکە ئەگەر ئەو قسە بستە دەر کلیلی ئەو مامۆستایە هەر ئەوەندە بووە هەر ئەو قسەی دەزانیتن ئەگەر بێت و ئەو قسە بستە دەرو خەڵک بیزانی بۆ خولێکی تر قسەی پێ نامێنێ کەواتە لە بەخشین ڕزیلی کردن وا لە مرۆڤ دەکا لە پێگەکەی بچوو بێتەوە لەوە گرنگتر ئەوەیە کە بتوانین ببینین ئێمە لە جیانێکدا دەژین کە ئەو جیانە وەک ئەوەیە دەریایەک لە پێشماندا بوونی هەبی جوان دیقەتی ئەوێنێ بدە ئەو کەشتەی ئێمە دەیبینین هەموو دەروونی ئینسان بریتێ لە دوو کەشتی کەشتێکیان پێی دەلێن مادی کەشتێکیان پێی دەگوترێت معنەوی ئەوەی ژیانی ئێرەی ساز کرد و ئێستا ئێوە بوونتان هەیە لەنا ئەو هۆڵەدا فەزلی ڕەب العالمینە و نەوەی ئەو کەشتەی مرۆڤایەتین کە حەزرەتی نوح دروستی کرد بەڵام تەواوی ئەو کەشتیە بە چ جوڵەی کرد بە وشەیە کە پێی دەگوترێن بسم الله واتە بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقوي لسورة يودا فرمي لنا أو كشتية دا دەرونی ئینسان بە تایبەتی گەنج وەک ئەو کەشتیە وایە هەتا کەشتی ئاو لە بنیدا بوونی هەبی و کەشتی لە ناو ئاودابی هیچ ترست نەبی لە ژیان بەڵام کاتە کەشتێکە مەترسی دەکەوتە سەری کە ئاو لە ناو کەشتیەکەدا بوونی هەبی هەتا کەشتی لە ناو ئاودابی ئارامی بەرقەرارە هەتا ئاو لە ناو کەشتیدا بوونی هەبی مەترسی بەرقەرارە من دەرونی من وەک ئەو کەشتەیە کە دەیبینن لە ناو ئەو دەریایە هەموو شەپۆڵەکانی دنیا و قسە ناخۆشەکانی خەڵک من دێن و دەبن بەڵام لە کۆتاییدا ناتوانن کاریگەری لەسەر بکەن چونکە من ناخم جیهانێکی ترم دروست کردووە کە کەس نەتوانێت کونی کاو درزی تێ بکە چونکە ئەو کاتە من ئارامم کە ئاو نەهاتۆتە ناو کەشتێکم کە دەروونمە کون نەکراوە بەڵام کاتێک ڕێگە بە کەسی بەرامبەر دەدەی دەروونت بریندار بکە و دەروونت بشێوێنی ئیتر تۆ ئەگەر سەفینەکەت بە ئەندازەی تایتانیک زەبەلاح بێ نقومبوونی زۆر ئاسانە چونکە ئەتو ڕێگە بەو کەسە دەدەی کە وات لێ بکات کەشتەکەت نقوم بێ لەو گرنگتر ئەوەیە کە ئەمە بتوانین بۆسەڵەیەک هەیە کە پێی دەگوتێت قیبلە نما گەنجی ئێمە بەداخەوە لە زانکۆکان گرفتەچانەیە هەندە کەسمان بووە بە ڕێنمایی کار و پەروەردەکار بە خۆی لە ژیاندا جارێ خودی خۆی پەروەردە نەکردە و خودی خۆشی ڕێنمایی نەکردە بۆ ئێوە ئێمە کەسێک بین کە فعلم بزانین ئەو کەسە ئەو ڕێنمایی کاری کە لە دەستمان دێ ئەوەیە کە وەک بۆسەڵە وەک قیبلە نمابین سەیری کەن سیفەتی قیبلە نما سیفەتێکی چەند جوانی تێدایە کە کەسە قیبلە نمایەک لە شوێنێک دادەنێ قیبلە نما پێش ئەوەی بە تۆ بڵێ چێن دەر باکوورە و چێن دەر باشوورە و چێن دەرخۆرەڵات و چێن دەرخۆر ئاوایە جار یەکەم دوو فڕا دوو خول دەخولێتەوە پاش ئەوەی خۆی چێک دەکا خۆی لە چێن دەرە پێگەی خۆی لە چێن دەرە ئەو کاتی بە کەسی مقابل دەری ئێرە باکوورە و هابڕۆ ئێرە باشوورە هاوڕ ئێمە خۆمان چێک ناکەین لە ژیان بە خەڵک دەلێن ئاوا بڕۆ ناوەڵە بوەستە ناوەڵە ها بڕۆ وەک ئەوەی زۆر زار باسی لەوە دەکەم لە ڕۆمانێک ئەلیس ئین دە وەندەرلاند کە ئەلیس فی عرض العجائب ڕۆمانێکی جوانە و ئەنیمەیشنە لەناو غاباتدا منداڵێک بەناو کەشتێکدا دەڕەوە بەناو غاباتدا دەڕەوە وەک منداڵێک لە سەدارێکدا بە یەکێک دەڵێ ئەرێ کاکە ئەو ڕێگای چێوە دەچی دەمێ ها بڕۆ مەمونونەکەش دوور لە مەقامتان بە گەنجەکە و لاوەکە دەڵێ دەلێ لو ئەتو دەتەوێت چێوە بچی دەلێ وەڵا نازانم چێوە بچم ئێ دەلێ مادەم نازانی چێوە دەچی هەرکو بڕۆی لۆتو تەواوە إذا أنت لا تعرف عن ماذا تبحث فلن تستطع إجادة ئینگلیز دەلێ if you don't know what you're looking for you will never find it هەرگیز ناتوانانی لە ژیان ئەو شتە بدۆزیتەوە کە نازانی لە دوای چیدا دەگەڕێی هەتا ئامانجت نەبی لۆی بجەنگی جەنگەکەت سوودی نییە بەدوای چیدا دەگەڕی ژیانێکی بەتاڵ و خولانەوەیەکی وەستاو پرسیارێک لێرە دروست دەکەم لەسەر بەڕمەزەکردنی عقلی لاوەعی ئەلێرە چۆن بتوانم عقلی ناوەعی ئینسان بەرنامە ڕێشکەم وەک مامۆستا وەک ڕاهێنەر وەک دایباب وەک پەروەردەکار وەک هەر شێدێک تەمەشاکەن لە مۆبایلەکەی جەنابتان و بەڕکتان شتێکی سەیری ئاسان هەیە مۆبایلەکە دەربینە بنووسە وێڵ دەبلیوچی بکە یەکسەر وشەکە دەداتێ پێشنیار دەکات دەلێ لەگە وێڵکەمتە پێی دەلێنسی ئۆتۆکۆڕێکشن ئەگەر هەڵش بنووسی لۆ دراز دەکاتەوە زۆر زیادە تێ بنووسی مەرحەبەن دەنووسی میم ڕا یەکسەر پێشنیارەکە دەداتێ مۆبایلەکە دەلێ مەرحەبەن لەگە وشەتە ئا ئێمە زۆر جاران دەمانەوێت کارێک بکەین کو ئەو مۆبایلە بەڕمەزە کرایە بەرنامە ڕێش کرایە لەسەر ئەو شێوازە عقلی لاوەعی ئینسانیش لە منداڵی و بۆ شێوازە پەروەردە کرایە کە ئەتو دەتێ پرۆژەک تەقلیمی کەسێک بکەیت پێشنیاری شتێک بکەیت سیمینارێک ساز بکەیت ئیڤنتێک ساز بکەیت هەنگاوێکی جیاواز بنی لە ژیان یەکەمین شت ڕوبەڕوو دەبتەوە کەسەکانی دەوروبەردن کە پێ دەڵێن یەکسەر ئەتو بەس دەری دەمەوێت ئەو شتێک بکەم قسەکە تا نەکرێت تخوا دانیشە بێدەنگوە ئەتو شتیان نەگوتیان کاکە دەمەوێ فڵان کچ بخوازم تخوا کوڕم دانیشەوە نانی توێ کاکە دەمەوێ بمە فڵان شت لە فلان شوێن دانیشەویشتنی وەڵا کاکە مەشروعی قەپاتکە و پرۆژەی مەکە وا وا وا هەموو ئەو ئەگەرە خراپانە دایەنە بەردەمت کە بتوانن شکست پێبینن چونکە هەر عقلی خۆیان وا بەرنامە ڕێژ کرایە بەڵام جوانەکەی لەوەیە کە ئینسان تەرکیزێک بخاتە سەری وەک ئەوەی کە هەڵو هەیەتی بۆ نمونە من دەتوانم بڵێم لە ناو چاوی ئەو هەڵەوەدا چ دەبینم وە چەندی پێویست دەکات؟ برادەرەکەی بڕناشۆی پەیکەرتاشەکە گوتی من پێویستم بە چوار مانگە بۆی بتوانم پەیکەرێکی شاکارێکی جوان بتاشۆنە ناو بەردەی گوتی چۆن چار مانگت پێویستە لۆ پەیکەرێک بتاشی گوتی بەڵێ گوتی زۆرە کاتی زۆر پێویستە گوتی قوربان ئەوە وەرەقەی بن دەستت نییە ئەتو نووسری مامەڵە لەگەر وەرەقەکی نەرمونیان دەکەیت هەر کاتەک هەڵەیەک بکەی وەرەقەکە دەنوشتنی و فڕێ دەدەیت بەڵام من مامەڵە لەگەڵ بەردێکی چارتۆنی دەکەم ئەو وەرەقەی بن دەستە نیە بە ئاسانی سەریشی من دەکەیت پێگەی من جیاوازە لەگە پێگەی تو من پێویستم بە دوو مانگە بەس بیر بکەمەوە بەس سەیری ئەو تاشە بەردە بکەم لەوەی بزانم چ شاکارەکی جوان خۆی لە ناخی ئەو بەردەدا حەشارداوە یەک مانگیشم پێویستە بۆ ئەوەی پەیکەرەکە بتاشم یەک مانگیشم پێویستە بۆ ئەوەی جوانکاری بۆ بکەم پاش چار مانگ هاتەوە سەیری کرد جوانترین شاکاری لە ناوبەردێکی چارتۆنی ساز کرد بوو داتاشی بوو یەک لە قسەکانی بڕناشۆی گوتی ماشەڵا شتێکی زۆر جوانەوە گوڵێ حەپەسا گوتی چۆن توانیت سەیری وەڵامەکە بکەن چۆن توانیت لەنا ئەو بەردە سارد و سڕا شاکارێکی ئاوەندە جوان بتاشی دەزانی وەڵامی هاوڕێ تاتە پەیکەر تاشەکەی چی بوو وتی قوربان من پەیکەرم نەتاشیە لەنا ئەو بەردەی من بەس سەیری ناخی بەردەکەم کرد بە چاوی عقل سەیری ناو بەردەکەم کرد شاکارێکی جوانم دەدیتەوە لەنا ئەو بەردە خۆی حەشاردایە من بەس بەردە زیادەکانم لە دەوروبەری فڕێدایە و لێ کردیتەوە شاکارەکە بەخۆی بە دەرکەوتووە ناخی هەموو ئینسانێک شاکارێکی زۆر جوانی تێدایە بەڵام ئێمە بەس ئیشمان ئەوەیە پیساتی ناخمان لابەرین ئەو کاتی جوانی حقیقەتی خۆمان بەدەر دەکەوی کەویش پێ دەگوترێت فیتڕات كل مولود يولد على الفطرة باش سەیری ئێرە کەن کە بزانین لە بەرمەزەکردنی عقلی لاوعی سێ شت پێویستە بیکەین یەکەمین شت لە میکانیزمەکان ئەوەیە کە ئەمن گۆڕینی پێش میکانیزمی ئەوەی بزانم مێشتی ئینسان بە تایبەتی گوێزکەکانتان ئاگاداری و نقطەیە بن مێشتی ئینسان و بە تایبەتی گوێزکەکانتان هەوڵدەن لە زبڵدانەوە بگۆڕن بۆ گوڵدان بۆ مەرکان واتە چی ئافرەتێک پۆلی دوازدە بوو لە هەولێر باوکی تەلەفۆنی کرد گوتی دەرونی تێک چوە و خراپە وەزعی وایە وایە وایە مامۆستا دوێنێ شەو پاش شەش مانگان دکتۆر و نازانم چێ نەمایە پێ نەکەین زۆر زۆر باری دەرونی خراپە ڕزای ڕب العالمین لێ دەکەن ماڵە لە چێن دەرە بێم دەدەقە قسەی لەگەر بکە و ئارامیکەوە ئەمنیش گوتم کاکا من نە شێخم نە مەلامە و نە سەیدم نە بیزداری دەبم پێی خەڵکی دەدەم و شکاری من نییە پێم باشە بچی ئەوەی لە شوێنە کەیری گوتی مامۆستا دوێنێ شەو بەخۆی لە خەو هەستایتەوە دەلێ با با بم بەکەم مامۆستا عمەری کاکە مامۆستا عمر چیە کاکە یەک دوو سێ تاقی کە ئاوتی زەنات ئافرەتەکە پاشەوەی هات کە چوومە نوێژێ نیاتمە دەرێ کە قسەم لەگە کرد گرفتی ئەو ئافرەتە دەزانی چ بووە قوتابی پۆلی دوازدە ئەوە بوو هەرچێ دەهاتە کنی وا خۆی نمایش کرد بوو بۆ ئەو وا خۆی نمایش کرد بوو ئەو کە ئەو زبڵدانە بەبێ ئەوی هەز بە خۆی بکە ئیتر هەرچێ دەهات قسەیەکی خراپی پێ دەگوت زبڵدان سیفەتێکی هەیە ئەگەر زبڵێک لەوێن دەربکەوێ خەڵکەکە زب لەگەڵ دەگرتەوە بەدەستی دەڕوا بەڵام لە دووچی دەگەرە لە دوو زبلدانەکە دەگەرێت کاتە نای مادەم مێشتی خۆت بە زبلدان بۆ خەڵک نیشاندایە دەبیری قوبولی وەش بکەی خەڵک بێ زبلەکەدا بخاتە نا ئەو زبلدانی کە پێویستێتی ئەی چی بکەم باشە گوتم کاکە ئەو زبڵدانەی کە لۆ خەڵکت نمایش کردیا قبولی مەکە خەڵک بە زبڵدان بتبینی بیکە گوڵدان بیکە مەرکان هەر کەسێک گوڵێکی جوان دەبینتەوە بابێ لە تودا سەوزی بکە لە تودا نەمامەکە بڕوێنی وا خۆت نیشان دە بۆ خەڵک تۆ زبڵدان نەمای لەوە دو جێ بە قسەی خراپی خەڵک شل مەکە لی گەڕێ هەندەک برا دەریشەی لە جۆری سێیەمن پێویستە وەک خانووەکەی نە نۆژەنیان بکەیەوە نە خاپوریان کەی لەسەریان بنووسی بۆ فرۆشتن بەڕیان کە با بڕۆن هەرچەندە نرخیشان هیچ ناکە چکە هەر برادرە گەیشتە پلەی ئەوەی بفرۆشرێ نرخی نامینێ لی گەڕێ با بڕوە ئەرکەچی نیشتمانی وازدان دەک برادر بینی بەڵام لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە پاش ئەوەی ئەمن دێمە سەر خاڵی دووەم کە خاڵی دووەم لێرە چیە سبحان اللە ڕاست لافاوەک دەهات لەو سەری قاعەکەی تێک و پێک دەدا هەموو جووچکەکان و جوزەڵەکان بەناو ئاوەکان دەخنکان و دەکەنەوە گۆڕی دوو مانگ سێ مانگ چار مانگ کابرا نۆژەنی دەکردەوە داواجنەکەی سەر لە نوێ هێلکەی دادەناوە دیسان مەفقەسی دروست دەکردەوە جیازی دادەناوە ئەندازیاری تایبەت لۆ دەینا لەوەی بتوانانی خێرەک و بەرەکەتێک لە ئیشەکەی خۆی بەدەستدینی لە بزنسەکەی دووبارە لافاوەکدا سبحان الله دیسان قاعەکەی دەبرد و دیسان نە جارێک نە دوو نەسێ ئەو کابرایە هەر جارە تووشی شکستەکی زۆر گەورە دەبوو دادەنیش گلەی دەکرد دەیگو خوایە یعنی ئەو لافاوە دەرێ بەس لۆ من هاتیە ئێ لۆ لۆ مالی من کاول دەبی کابراێک لێ دانیشت بوو گوتی کاکە تو مشکلە چییە گوتی کاکە من جووسکەی دادنێمەوە جووزەڵەکان کە هەڵدێنی پاشەوەی لافاوەکە دێ دەڕوا هەمووی دەڕات دەبدە زەرەر ئەی عیلاسیە گوتی من بیرۆکێکی زۆر جوانت پێ دەڵێم کە هەرگیز لەمە دوا زەرەر نەکەی گوتی چییە گۆتی، لە بڕی ئەوەی جوجەڵەی مریشک دانێیتەوە، مراوی دانێوە. هی گۆتی، ئەو جۆ چ فەرقیە یار زەرەرە. گۆتی، قوربان کاتەک کە لافاو دێ، مراوی قەلبی خۆش دەبی لەگە ئاوی، مەلە دەکا، ناکەوتە بن ئاو و ناخنچێ، جوجەڵە دەخنچێ. جوجەڵەی مریشک مەلەوانی نازانی. بەس میکانیزمی بیرکردنەوەی خۆت بگۆڕە هەمانی شمەف قەز بکە هەمان هلکەش دانێەوە بەڵام لە بڕی ئەوە جوزەڵە دانێەوە مریشک دەرچی مراوی دانێەوە ئەگەر هەر لافاوەک بێ ئەو لافاوە واناکە زیانەکانت سەد لە سەدوی زیانەکانت دە لە سەد دەبی چونکە مراوی مەلەوانە بیرکردنەوەیەکی بچووک کابرا گۆڕانکاری لە ژیانی خۆی کرد هەرگیز زەرەرەکان بوو بە نیعمەت زۆر ئاسانە وەک ئەوەی زبڵدان بکەی بە گوڵدان جوجەڵەکانی مریشیش بکە بە مراوی بۆی زیانەکانی دەوروبەرت کەمترین زیانت پێ بخشن خاڵی سێم ئەوەیە کە بتانی لە بڕی ئەوەی ئەمن بێم کەسەک وانیشاندەم کە چم لۆ دەکا ڕۆڵی مەقەس دەبینێ یان ڕۆڵی داودەرزی خەیاتەکە بوو لە شوێنێک کاری دەکرد ئەو خەیاتە سیفەتێکی زۆر جوانی بوو ئەگەر کەسێک بات بە نزیکی دانیشت بە کەسەکە باسی قسەی باشی بکرد با لۆ خەڵک نسیحەتی باشی بکرد بە خەیاتەکە دەستی دەکردە بە دەرزیەک و دووریێنەی دەکرد ئەگەر کەسێک بات با ژوورەوە و لووت بەرز باە و قسەی بەزیێ بکرد با و ناڕەسەنی بکرد بە خەیاتەکە دەستی دەکردە مقەسێک و قوماشەکانی دەبڕی یەکە کاتەکەنی لێ پرسی گۆتی کاکە ئەمن لۆ ناتوانم لێرە ببینم ئەم خەیاتە چ حالەتەک مەقەس دەست دەکاتێ وە چ حالەتەک دەست دەکاتە دەرزی گۆتی لەو حالەتی ئەمن بمەوێ لە کەسێک بگەینم قسەی باش یعنی چی و قسەی خراپ یعنی چی کوتێ دەگەینم دائیمەن ڕۆڵی دەرزی بریتێ لە دروێنەکردن و گەیاندنی دوو قوماشی دڕا و پارچەکرا و بەیەک واتە من خەڵک پێک دەگەینم قسە باشەکانی من ڕۆڵی دەرزی دەبینی دروێنە ئەنجام دەدا کاتە کەسە قسەی خراپ دەکات ڕۆڵی مەقەز دەبینی دائیمە دەرزیەکەی خۆشی لەسە دڵی دادەنا کە ئیشی پێ نەدەما بەڵام هەر کاتێک ئیشی بە مەقەستەکەی دەستی نەمابا لە بن پێڵاوەکانی دادەنا خەیاتەکە کابرا گوتی ئێ باشە لەو دەرزەکە لێرە دادنی گوتی ئەخەر کاری ئەوە فەرمانی ئەوە ڕۆڵی ئەوە لە ژیان پێکگەیاندن و دروێنەی درزەکانە بەڵام ڕۆڵی مقەسەکە ئیشی ئەوەیە دوو کەس لێک بکە لە ئەنجامدا ئەو خەیاتە تێگەیشت ڕۆڵی دەرزی گرنگترە لە ژیان لە ڕۆڵی ئەوەی ئیتر زۆر جار کەسێک دێتە بەرامبەر کە قسەی نابەجێ دەکە وا بزانە مقەسەکەی لە من پێتیدانە دوور لە مەقامت کە کەسێکیش دیتت کاری باش دەکا و ژیانی تو درزەکان لۆ دەدورتەوە ببە بە ئەندازی دەرزیەک کە بتانی سوودی لێ بینی سێ جۆرە عقلمانەیە لە ژیان کە ئینسان بزانی لە مەزلیسەک دانیشت کو دەزانی کەسێک عقلی بچووکە دوور لە مەقامتان یان عقلی مامناوە ڕاستە و مامناوەدا یان عقل گەورەکانە کۆدێک بزانە لە ژیان زۆر سوودی لێ دەبینی وەک قوتابی زانکۆ یەکەم ڕۆژە تێ زانکۆ عادەتەن قوتابیەکان و خوێندکارەکان خڕ دەبنەوە لە کافتریاویان لە پۆلەکە و یان لەو شوێنەی کە مەبەستە هیچ قسەیەک مەکە لە هەنگاوی سەتای دەستپێکی ژیانت بۆ نمونە دەچێت سەردانی خزمی هاوسەرەکەت لەو شوێنێکەدا دەنیش هیچ قسەیەک مەکە جارێ بەس بە جێچکەکانت قسە بکە سیر کە بزان ئەوەی لەو مەزلیسە دانیشتووە ئایا باز لە کەسایەتی خەڵکەکە دەکەن یان باز لە شتومەشی دنیا دەکەن یان باز لە بیرۆکە دەکەن واتە ئەگەر کەسەک دیت موناقەشەی لەسەر کەسایەتی کرد مەسەلەن وەڵی دەنجی ئیبراهیم تاتڵسازی خۆشتر لە محزن قرمزی و ناوەڵە کورە فلان گۆرانی بێش جوانترە لە فلانی کورە ناوەڵە کریسیانە باشترە لە ڕۆناالدینۆ ئیتر بوویتە مناقەشە لە جێ چێراە کریسیان و ناڕۆناالدینە دنیا کراوە هەر کاتێک دیتر عقلت باز لە کەسایەتەکان دەکات دوور لە مەقامتان عقلی گچکەیە زۆر تەداخلیان مەکەون ئینگلیس پەندەکی جوانی هەیە دەڵێ change how to see and see how to change دەلێ دیدی مێشکات بگۆڕە مێشکت بگۆڕە لەوەی بزانی چۆن دەبینی ئەو کات بە خۆت دەبینی چۆن گۆڕانکاریت بەسەردا هااتە بگۆڕە بیرکردنەوە لەوەی بزانی چ دەبینی ئەو کاتی دەبینی چ گۆڕانکارێک بەسەر خۆت داهاتێ تەمەشاکەن حەکیم ئەلغابە، ژیرترین باڵندەی ناو دارستان چێە؟ ئەلبومە. یەک لە سیفەتی وەت پێ بلێم کە لە فیزیای دا شتێکی سەر سوڕهێنەرە تەنها و تەنها لەو باڵندەدا بوونی هەیە ئەویش چییە؟ کاتەک کە دەفڕی ئەگەر مێشوولەش بێ جیازەکەیە کە سەوت و لەرەلەرەکانی شەپۆلی فڕینی با جوڵەکان دەپێوی هەموو تەیرەک لە دنیاە هەموو باڵندەک لە دنیاە جوڵە بکات باڵەکانی لەو جیازە شەپۆلەکانی بەدەر دەکەوی فیزیاییە لەرە لەرەکانی تەنها و تەنها تاکە باڵندە خوا وای خەڵق کردیا کە دەفڕی هیچ شەپۆڵک دروست ناکا لە هەوا جیازیش لەرە لەرەکانی پیشان نادەن تەنها بوومەیە ئینسانی ژیر کە جوڵە دەکا پێغمبەر دەفەرمێ ئیقض و حەوائیجەکم بالکیتمانی فإن كل ذي نعمة محسود کاکە کارەکانی خۆتان فەرمانەکانی خۆتان ئامانزەکانی خۆتان خاونەکانی خۆتان بە بێدەنجی ئەنجام بدەن هەندە مەجێنەوە لە مەزلیسان دەمەوێ بکەم دەمەوێ بکەن چونکە زۆر چاوەیە دەبتە کاریگەری حەسودی و شکست بە پرۆژەکە دەینی مەیکە کاکە مەیکە وەڵای قەول لەگە کوڕەک شو بکەم و هاوسەرگیری پێک بینم وەڵای کچەکەم دیتەوە کاکە لەو باز دەکەی تەواوی کە ئەوجە باسیکە زۆر جارێ ئەو قسانە دەتەوەی مایەوە حەسەدە لێ بدرێ باجەکەی لەسەر زمانەکەت بدەیت لێرە شش خاڵ دەخەمە ڕوو کە ڕوبەڕووی گەنج دەبتەوە چارەسەرەکەت پێ دەڵێم لە گەنجی کوردستان ئەو شتانە چییە کە دەبتە لەنگەر لە بەردەم بەرەو پێشچوونی گەنجانمان لە وڵات یەکەمین شت تکاتان لێ دەکەم بە هیچ شێوازێک وەک مامۆستای فەرمووی خۆتان بەراورد مەکەن بە هیچ کەسێک یەک کەسێ لە ژیان خۆ پێ بەراوردکەی سەد زاریش گوتیتم ئەویش بەس ڕابردووی خۆتە لۆت هەیە بەس لەگەڵ ڕابردووی خۆت خۆت بەراوردکەی ئەوە پلەی ژیریە عقلەکان لەگەر کەسی نزیک خۆیان بەراوردەکان گەمژەکان بە خەڵک دوور بە لەو مەقامانە. کەواتە زۆر جاران بەراورد کردن لەوانەیە هەڵەکانی خۆت لە تایبەتمەندەکانی زۆر خەڵک ناوازەتر بی. زۆر جار هەڵەکانی خۆت لە تایبەتمەندی زۆر خەڵک ناوازەترە. پلەکەی پێی دەلێن پلەی ئیسیهات لە شریعت پێ دەلێن مستەید بە کەسەکەی سبحان الله بزانە چ پێگەکی بەرزە مستەهید وەک ئەوەی کە ئیمامی شافعی و ئیمامی مالیک و ئیمامی بۆ حەنیفە و ئیمامی حمەدی کوڕ حەمبەل پێگەیشتون ئەوانە پێ ئیمە ئەربعە ئەو مجتهیدانە پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵات وسلام ئەگەر مجتهید لە ژیاندا هەڵە بکە هەڵە بکە نەپێچی یەک ئەزری دەگاتی ئەگەر ڕاست بکە و بپێچی دوو ئەزری دەگاتی ئێ مرۆڤ لە ژیانیان هەڵە دەکانیان هەڵە ناکە تەواوی ژیانی ئەو جۆرە کەسایەتیانەی بۆ پلە دەگەن ژیانە دەبتە خێرو بەرەکەت لۆچکە قەت خۆیان بە کەس مقارنە ناکەن دەزانن یەکەمین بەراوردکار چێ بچێ دەزانێت یەکەمین بەراوردکار لە گۆی زەوی چێ بوو لە دنیادا لە گردوو شەیتان بوو قوربان دەست خۆش یەکەمین بەراوردکار لە دنیا شەیتان بوو خۆی بەراورد کرد بە ئادەم قالە خەلقتەنی من نارین و خەلقتەه من طین ئەوە کوسوس دەبوو کەسێک بەرم سوزی تەکریم کە من لە ئاگرم و ئەو لە قوڕا کە خۆی بەراورد کرد بوو بە شەیتان ئەوە چ لەتو دەگەینی هەر کەسێک بەراورد ئەنجامدا لەگەڵ خەڵک شەیتانە تەوا ئەو پەیامەکەیە یەکەمین بەراوردکار شەیتان بوو خۆت لە گەوج بەراورد مەکە کەسێکت خۆش دەوێ وەک ئەوەی کە قوتابێکی زانکۆی خۆمان لەسەر دیوارەکی نووسی بووی لە کافتریاش دەمخیندەوە نووسی بووی ئەی یار تۆ دەڵی نیشانەکانی ڕۆژی قیامەت هەمووی هات هەموو بە دەرکەتن تۆ هەر بە دەرنەکەتی ئەی یار هەموو نیشانەکانی ڕۆژی دوایی بە دەرکەوتن تۆ هەر بە دەرنەکەوتی دەترسم دەجال بی ڕاست دەکەم ئەم دەترسم دەجال بی دووەمین گەورەترین گرفت لە گەنجی وڵاتم ئەوەی پشت بە حکومت دەبستی تکات لێ دەکەم فاشیلترین ئینسان لە دنیا ئەوەیە پشت بە حکومەتی خۆمان بەستی بە تایبەتی حکومەتی خۆمان پاڵپشتی بکەن بەس پشتی پێمە بەستن وا بکە حکومت پشت بە گەنج ببستی نەکەن پشت بە حکومت ببستن چونکە کل ما یبنا علی الباطل باطل شتی باش هەیە شتی چاک هەیە هەموو شتێک لە خۆماندا کە بەشێکین لە حکومەتی ئەگەر شتە باشەکانمان هەبوو با پاڵپشتی بکەین ئەگەر شتە خراپەکان هەبوو با پشتگیری لێ نەکەین بەڵام لە هەموو کاتێکدا ئەوە گرنگە ئینسان پشت بە هیچ کەسێک نەبەستی بەڵکو پشت بەوە بەستی کە خۆیتی و ئەوانەی کە پێستا پشتیان پێبەستێ سێیەمین شت کە گرینگە گەنجی ما بە تایبەت خوێنەوارن بەڵام خوێنەر نین چێ لە ئێوە کەسێک دەناسی بە ناوی ئالبەنگۆریۆ چێ جێ لێ بووە ئالبەنگۆریۆ چیە چێ دەزانێگە پێم بڵێ سپاسی دەکەم ئال بەنگۆریۆ نییە دوور لە باشەکان کەواتە زۆر کەس لە ژیان سەرکەوتوو بووە ئەتو پێت سەرکەوتووە لۆ چ لەبەر ئەوەی بە خۆمان دوا کەوتون لە بەهندی ئەومان پێ سەرکەوتووە نەکو مقارنەکان سەقەتن پێویستە خۆت پێ سەرکەوتوتر بی هەروەکو ئەویش ئەتی پێ سەرکەوتوتر بی بەڵام بەداخەوە دەیڵێم زۆربەی احتیمادی ئێمە وەک گەنج کەوتۆتە سەر ئاڵوودەبوون بە سوۆشال میدیا هەموومان لە سوشیال میدیا سوقراتین ئەفلاتونین نیچەینە غەزالین ئیمامی شافعین قسەی گەورە گەورە و باق و بریقین بەڵام چەندمان کردارین ئەوە بوونی نییە ئللا ما ڕەحیمە ڕەبی لە بە هەندێک کاتان لێ دەکەم کەسی واقعی بن نەک کەسی سوۆشال میدایی ئەو نیفاقەی کە ئینسان تەمەشاکە لە ڕسمەکی سێڵفیدا دەگریت چەند ناخۆشە ئینسانێکی مڕموتی بەڵام کاتێک مۆبایلەکە لە دەردەین خەندە دەکەیت ئەو منافقاتیەی ئەو دوو ڕواتیەی کاکە گە ڕسمی بگرمەوە ئابرا دە پێ بکەن کاکە لە پێ بکەن بە خۆم پێ ناکەن پێش مەکەنە لە بەرامبەر ڕسمەکەی مادەم لە بەرامبەر ڕسمەکەی پێ دەکەنی کاکە لە دەرەوە ڕسمەکەش پێ بکەنە من نمونەکتان دەمێ بۆ ئێوە بیکەن بە گوارە وەک خەڵکی لێرە دەلێ بە جوێتکەتان وەکەن گەنج ژیانی کۆ لە دەروونی ئێستای حاڵی ئەوەیە بینە بەرچاوت کامێڕی شاراوە دادەنێ شاراوە کەسێک دێتن شتەکمان لێ دەشتێنی شتەکمان لێ دەفڕێنی شتەکمان لێ دەدزی دەبا تووڕە دەبین ئاگامان لە خۆ نامین ئیتر هەرچی خراپە لە دەرما دێتە دەر دنیا خرا دەکەین دو دوو کەس دێتە تەنیشتمان دەلێ وەڵی مامۆستا ئەمەر داوا لێ بردن دەکەنەوە کامێڕی شاراوە بوو مامۆستا ئەمەر دەلێ ئۆف کورە دەوە بلێ وەڵی ماردە هەناوە پساندم ئاها خودا لەسەر سەرما تەمەشا کەن کاتەک دەروونم ئارام دەبتەوە چونکە لۆم بە دەرکەت کە شتەکە کامێڕەی شاراوە بۆ حەقیقەت نەبوو تەواوی قسەی خەڵک بۆ ئێوە بە ئەندازەی کامێڕای شاراوە هیچی تر نییە دواتر بۆتان بە دەردەکەوی ئەوانەی خەڵک لە ئێوە دەیڵێن و لە باسی ئێوە دەیڵێن تەنها کامێرەی شاراوەیە نەک حقیقەتی خۆتان بەڵامەگە فلیمەکەتان بۆ نمایشکەنەوە پلی باگ بکەنەوە ئەو کاتی لۆخدان دەروتان ئارام دەبتەوە لێستاوە قسەی خەڵک وە کامێرە شاراوەگرن بۆی بتوانن گەنجێکی دروست بن خاڵی شەشەم ئەوەیە کە گەنجی مە بەداخەوە دەیڵێم گەنجێکە بڕیارەکانی بەدەستە خۆی نێ و بەڵکو بڕیاردەری هەیە زۆر جارە کابرا دەوێت زەواز بکە دەلێ مامەستەوە لای بام دەلێ کچێمەینە کچەکە دەوێت زەواز بکە دەلێ مامەستە ئایلەکەمان نایداتەوە کوڕی نایداتەوە بنە ماڵی دەمەوێت بخینم بمە فلانشت خێزانەکەم دەلێ نا بە فلانشت قوربان ئینسان هەتا فێر نەبی بژێوی ژیانی بەدەستی خۆی پەیداکە بڕیارەکانی بەدەستە خۆی ناوی و ئینسانیش کو دەبتە ئینسان کاتێک بڕیاری کاتە دەستە خۆی ئەو کاتی بەخۆت هەیە بلێ مرۆڤ ئەگەنا لەگە کۆیلێ فەرقمان ناوی من لم يملك قوته لم يملك قراره ومن لم يكن قراره طعامه من فأسه لم يكن قراره من رأسه ئینسان پێویستە کەسێکی ژیر بی لێرەڕا خێرایی دەڕۆم بۆی شتێک بە جەنابتان ئاشنا بکەم قسەکی زۆر جوانی جەلالەدین مەولانە ڕوومی هەیەچی دەڵێ دەفەرمێ ما تبحثه عنه يبحثه عنك ئەوەی ئینسان لە دوایدا دەگەڕێ خودی شتەکەش بە دوای تۆدا دەگەڕێ چۆن خی گەورە وای خەڵق کردووە لە عقلی باتنی ئینسان وەک مێشک مێشکی ئینسان بیر لە چ بکاتەوە چاوی ئەو مرۆڤ ئەو شتە دەبینێ و چاوی مرۆڤێش چ شتێک زۆر ببینی مێشک بیر لەو شتە زۆر دەکاتەوە یعنی تاواکەریەکە کەسەکەت زۆر زۆر خۆش دەوێت زۆر زۆر خۆش دەوێت لە مێشک هەفکری لێ دەکەی هەفکری دەکەیەوە بەناو بازاردا دەڕۆی دموچای هەرچێ دەبین دەێ ئەی بابا ئەو عینە فلان کەس بوو دەڕۆی دەڕۆی کابرا قسە لەگەر دەکات ئای بابا ئەوە سەری عینە فلان کەس بوو ئەوە عینە سیاری فلانی بوو ئەوە عینە ماڵی فلانی بوو هەموو شتەکانی دیگەری بینی دەگەرێتەوە سەو شتێکات و خۆشت دەوێت لۆ لەبەر ئەوەی مێشکت بۆ شتە مەشغوڵە چاو دائیمە تەرکیز دەکاتە سەو شتە و چاوی خۆت لە چ ڕابینی کە زۆر سەیری چ بکەی لێدانەوە فلیمەکانی مێشک تاواکەری تو دەوی لەبەر هەندێک ئەو شتێت و لە دوایدا دەگەڕێ ئەوش لە دوو تۆدا دەگەڕێ چاوەکانت لێ ڕابینە دائیمەن لە دوو کەسی باشدا بگەڕێ لە دوو شتی باشدا بگەڕێ لە دوو قسەی باشدا بگەڕێ لە دوو ژیریدا بگەڕێ لە دوو شیرینیدا بگەڕێ ئەو شتانەی کە لە دوایدا دەگەڕێ مێشک ئەو شتانە لێ دەداتەوە و بیرکردنەوەکانی شروا لێ بکە دائیمەن لە دوو شتی باش بیرکاتەوە لە دوو کەسی عاقلتر و ژیرتر لە پێگەی سەرەوەی خۆدا بگەڕێ هەتا کاتێک کە دەچێنە واقع چاوەکانت بکەوتە سەر ئەو کەسانی کە شایستەی بیرکردنەوەی عقلەکانتن لێرە شتێکی زۆر گرینگ دێتە پێشم کە لە ژیانی مۆندیال داخینمەوە ئەو شرتەی کە دەیبین ئەو پۆلیسە لە دەولەتی مۆندیالی ئەڵمانیای یەکەمین جار پێشنیار کرا وەک سیستەمی سیکوریتی چیان دەکرد هزار پۆلیسیان هینا مەلەفیان هەڵدەوە مەلەف سیڤیان دەرهینا چ پۆلیسێک لە دەولەتی ئەڵمانیای لە هەموو پارێزگاکانی ئەڵمانیای دوژمنی باب و باپیری تۆپانەیە هینان بردیانە مەلعبی تۆپانی ئەی باب ئەو بیعقلیەی ئەستەغفر الله ئەو عقلیەی بەڵکو ئەو ژیریەی کو مامۆستا دەولەتی ئەلمانیا لەو عقل و جوانێکەیەتی شڕتەی دێنی پۆلیسێک دێنی کە حەزی لە تۆپانێ نیە دێنیتە ناو تۆپانێ ئەوە ژیریە پێچەوانەی بیرکردنەوە چو ئەو پۆلیسانە هیناک هینای قڵق لە مقابلەکردن گوتە تو حەزل لە چیە حەزم لە خواردنیەوە گوتە ڕق لە دنیا لە چێ گوت تۆپانێ گوت کابی بەنە ژۆرەوەی ئەتو حەزل لە چیا چێ ڕقی لە تۆپانەی بیوەنە حتا تقریبا نزیکەی 400 پۆلیس 600 پۆلیسیان دەستنیشان کرد کە دژمنی بابیان تۆپانەیە هەر 600 یان بردە ناو مۆندیالی مەلعبی ئەڵمانیە لەوە چ دەزانی ئەوە مەلعبە وەک جمهوری ئەوە دانیشتون تەواوی ئەو پۆلیسانەی کە ڕقیان لە تۆپانەیە هینایان بردیانە مەلعەبی مۆندیالی پۆلیسەکان وەک ئێوە ڕاوەستان وەڵە پشتەوە تۆپانەیە هەندی ڕق لە تۆپانەیە چکە ئیشی سیکوریتە هەتا تەرکیزی نەکەوتە سەر تۆپانی ئاگای لە جمهور نەمینێ هەڵێک ڕووبدا ئەو پۆلیسانە کە دەستنیشان کرد قڕقیان لە تۆپانەیە هەتا ئیشی سیکوریتەکەی بە کاملی ئەنجام بدەن پشتیان لە تۆپانەیە ئەو جمهوردان دەی گۆڵ کە دەی دنیا خراپە هەڵ بە خۆی بریشت دەزوی هەر حسابی لەو داعی بە پوشکەش نەدەکرد چەند جوانە لە یاریگای ژیان ئەوها سەیری ئەو خەڵکانە بکەیت کە یاری بە عەقڵ و خەونت دەکەن ئا هەرچی قسەی کرد لە پەیوەندی وەڵام نەدراوەیە تەواو کابراک ئەو ئاجارە قسەش کرد لە مەزل سەش دانیشتم گوتم وڵی قسەکە چ زۆر بە قوتەوە چخاتە چ بەکاردێنی فریجیە فۆرجیەوە چیەوە زۆر بە قوتە بەڕاستی باش کاتمان کەمە بەڵام تکاتان لێ دەکەم وەک گەنج نەبتە نەسیحەت و بێئەدەبی وەک تەسکیرە باز دەکەم ئینسانی عاقل لە ژیان مێشکی فراوان دەکا واتە تەوسیعە دەکا ئینسانی ژیر لە ژیان مێشکی تەعمق پێ دەکا واتە قوڵکردنەوە ئەنجام دەدا عملیەکمانی پێ دەێن ئەکسپاندینگ عملیشکەمانی پێ دەێن تەعمق ئەوە تەوسعە زۆر گەنجەی مێشکی فراوانە بەڵام مێشکی قوڵ نییە کەسی عاقڵ مواسەفاتی ئەوەی مێشکی فراوانە بەڵام کەسی ژیر مێشکی قوڵە ئەمن بەخۆم دائیمەن ئەو نسیحەتە دووبارە دەکەم و بۆ خەڵکە کە بێ پسپۆری وەرگری بۆ خۆمە تا ئێستا پسپۆریم نیە چونکە من ئەگەر قبول بکارە بالعاالمین خۆم بە تەڵەمەکی قورآان دەزانم قورآانی شاملە گشتگیرە هەموو زانستەکی دنیا لێ باسکرایە لە بە هەندێ هیوا دەخوازم و ڕزا دەکەم ئێوە تعمق وەرگن بابەتە کە لە ژیان حەستان لێە تەواوی ژیانتانی بۆ تەرخان کرد لە هەموو شتەکان شتەک بزانن بەڵام لە یەک شت قوڵ ببنەوە لە ئەوەی تەعەموق وەرگرن ببتە ئەهلی تەخەسوس سەیری ئەو پێشنیارە جوانە بکەن کە یاسایەکی زۆر زۆر جوانی ژیانتان دەبی و حەلەکی زۆر جوانی پێدەوی ئەوەی کە دەیبینن زانایەکی بەتوانایە و نووسەرەکی زۆر بەتوانایە یاسایەکی زۆر جوانی داڕشتە ئەو یاسای پێی دەگوترێت ئی پلاس ئار ئیکۆڵ ئۆ هەمووتان هەتا مردن ئەو یاسایە حەفزکە ئی واتە ئیڤنت ئێستا ئێمە لە ئیڤنتێکی ئار واتە ڕیاکشنس ڕەتفعلەکان کاردانەوە ئەوە واتە ڕووداو ئیڤنت ئار واتە ڕیاکشن کاردانەوە ئۆ واتە ئاوتکەمس دەرئەنجامەکە هەرچ شتێک لە ژیانی ئینسانی ڕوودەدا ڕووداوە ڕووداوە خلاص ماشاء فعل هەرچی خودا ویستی لەسەر بێ دێتە بوو خلاص خلاص نقطە سەری دێر کە مادەم شتەکان دێتە بوون و ڕوودەدا ئیشی من چییە لە ژیان ئەوە گرینگە من بە چ چاوێک سەیری ئەو ڕووداوە دەکەم بۆ نمونە من شەوە کتێب دەخوێنمەوە لە یەک ڕکارە بە دەپسرێ من دەڵێم کاکە ئۆف حکوومەت هێرێم گردنە دوشتێ وەزارەتی کارە بەوالی وە هەرچی قسە خراپێ دێڵێم ئەوە کەسی نەزان و نەفامە بەڵام من دەتوانم بە چاوێشتر سیر کەم بلێم ئەلله کورە بەخوای کارەبا کوژاوە ئێستا مالیان دەیە پێنج دقە مێشکم سافکەم ئاشتەکان بە پێچوانە وەرگرم کەسێک جنێوت پێ دەلا سارەی دەڕوو تیژ لێ دەخوڕی یەک دەلێ کۆری نابینای جون دەدا جنێو دەدا من بەگەک لێ دەم دەگەڕێمەوە ئەگەر لە کەسێکی دوور لە مەقامتان نزم بم دەلێم لەگە چێت بکاکە چێ کۆرە ئەشدادت کۆرە ئابادت کۆرە دنیا خرا دەبی نەتیجەکە چی لێ دێ شەرتە قەومیە لەوانەیە دوو زەلام بکوژرێ بەڵام ئەگەر من کاردانەوەی پرسیارەکە کابرا کە بە من دەلێ کۆری نابینای من چی پێ دەڵێم دەلم کابرا پرسیارە چارەستی من کردەوە بەڵام من لە من دەپرسی ئایا تۆ نابینای نەخیر من نابینانیم ئیبراهیم فەقی لەسەر ستێژە چاوە وەستا بوو کابراگلە سەرگۆتی تەمەشا خۆت کە دەلێ کەری کلکبا دەدەی دوور لە مەقامتان دەلێ گوێ درێژی کلک با دەدەی ئیبراهیم فەقێ لەنا ئەو هەموو ستێژە گەورەیە ڕووی سڕان گوتی وەڵا هیچ کلکم نییە خلاص ئەم وتومانەوە گۆ دەریکەنەوە بێ دەبەی دەریکەنەوە بێ دەبەی دەریکەن شتیوانێ کاکە پێگەی خۆم بۆ خۆمە پێگەی خۆم بەدەست خەڵک نییە وازحە ئەو یاسایش حەزم کرد بزانن ئەوەی گرنگە سەیری وەکە قەت لەگەڵ شەپۆڵەکان یاری مەکەن مەبنە جەماعەتی ئەشەدو بیلای خودی خۆتان شەپۆڵ بن دکتۆر علی شریعەتی قسێکی زۆر جوانیە دەلێ ئاساییە ئاساییە ماسی بە ئەندازەی شەپۆلی دەریا مەلە بکە هیچ هوەرێک تێدانە تەنانەت ماسووە مردووەکانیش وە ماسیە مردیەکانیش لەگەڵ شەپۆلی دەریامە لە دەکەن ماسییە مردووەکانیش لەگەڵ شەپۆلی دەریا مەلە دەکەن هیچ هونەرێش تێدا نیە هونەری لەوەدا بتانی بە پێچەوانەی شەپۆلی دەریا مەلە بکەیت ئەوە هونەریە نەک خەڵک چی کە دەتووا بکەیت خەڵک چی گوتووە بڵێەوە هیچ گرنگی تێدا نیە ماسیە مردوەکانیش ئاوا مەڵە دەکەن ئەوەی گرنگترە لەوەی چەند دەقەمان مایەوە تێپەڕی بەڵێ ئەوە کۆتایی پێدەینم شتێکی گرنگە بیزانم ئەو سێ سفرەی دەیبینی ئەگەر سفر جاران سفر بکەم چەند دەکا ئەگەر سفر کۆ سفر بکەم چەند دەکا عادی ئەگەر دابەشی سفری کەم سفرێکی گەورە بێنم دابەشی سفرێکی بچوکی بکەم چەند دەکا عادی سفرێکی زۆر گەورە بێنم جارانی سفرەکی لە خۆی گەورەتری بکەم هەر سفر دەکەم تەواوی مرۆڤایەتی سفرن من ئەو سفرم تۆ ئەو سفرەی کەسی تر ئەو سفرەیە هەمومان بەرامبەل ڕب العالمین سفری گرنگ ئەوەیە ئەو سفرانە لە چێ نێزیک بنەوە لە یەک وەیە خخوای گەوردە فەرمی قول هو الله ئەحەد، یەک، هەر مرۆڤێک و بەندەیەک بۆ ئەوەی نرخ بۆ خۆی پەیدا بکە پێویستە لەو یەکە نێزیک بتەوە هەر کەسێک بیەوێ کەسی دەوروبەری خۆی بەنرخ بکە پێویستە سفرەکانی هاوڕێکانی بەو سەر بەرز بن خۆی وەک ڕقەمیەک بە ئەندازەی سفرەکانی نێزی خۆی ببێت بە هزار لەبەر هەندێ کورد قسەیەکی جوانی هەیە دەڵێ مەبە یەک لە هەزار ببە یەک بۆ هەزار مەبە یەک لە هەزار ببە یەک بۆ هەزار هەرچی سفرە بابەت و جوانبی بە نرختربی گرنگ ئەوەش نییە لەو گرنگتر دەزانن چیە زۆربەی میلەتی خۆمان بەداخەوە دەیڵێم لەجیاتی لەو سفرە یەکەم هێزی ببتەوە سفرەکە دەستە و تەنیشتەی بە پێچەوانەی لا ڕاست و چەپ نزیک دەبتەوە دەبی بزانی لە چێهان پێگەی یەکەکە نزیک دەبیەوە پێگەی ئەو لاتر کە نرخینەیە پێگەی ئەو لایە کۆتاشت بە نمایشێک دەکەم و دوو خولە گۆر دەگرم دوو گەنجم دەبێت تێرە گەنجەکم دەوێ کاکە با خۆ بەخش بی یەک گەنج داوا لێ بردن دەکەم وەزی شەکەوەی لە یادوەرە وەێ خێرا خێرا خێرا بیکە ئاخر سلای جەرگم کاکە لاوەند پۆلی چەندی؟ دوازدە پچ کابرا کوردەواری خوا قوت بدای ڕێبێ و کومای زانست یا وێژەی سناعی هیچ عیبی نە دەست خۆش بی وەرە پێش کاکە لاوەند نمونەیەک لەو گەنجانەیە نمونەیەک لەو گەنجانەیە کە ئێوەن نمایشی دەکەم وە کوردوارێ دەلی بوشێ لەگەت و مەخەسوەکان جێتان لێوی ئەوە نمونەیە دەکەی دێڵێمەوە یەک مشکلەیە ناو گەنجی زانکۆکان و لەناو گەنجی پەیمانگاکان و گەنجی پیشەسازی و سناع و ئەوانی تر و هەمووی وەک ئەو کاکەی کە دەیبینن وەک ئەو کاکەی کە دەیبینن من سەیری ئەو نمونە دەکەم کە عیلاقەیە سەحەیە و تەعلقا مەڕەضە دوو جۆرە شتمان یەکەک پێی دەڵێن پەیوەندی یەکەک پێی دەڵێن پەیوەست بوون پەیوەندی شتێکی زۆر زۆر باشە و تەندروستە پەیوەست بوون شتێکی زۆر زۆر خراپە و ناتەندروستە فەرقی پەیوەندی و پەیوەستبوون چییە کاکە پەیوەندە لێرە سەیری من کەن من کە تەوقە لەگەر کاک پەیوەند دەکەمەوە کەسایەتی من پێنج بەشە چوار بەشم تەسلیمی کاک پەیوەند دەکەم دەستم ناخمەمووی بەڵام پەنجەیەکم لە دەرەوە لێ دەگەڕم کە پەنجەی چی منە پەنجە مۆری منە کە من زیاد دەکاتەوە لە هەموو بوونەوەرەکانیتکە من ئەو پەنجەی پێ نابەخشم سەیرکەم وا تەوقە ناکەم دەست بکەوە نانە وەک من ئەوە تەوقە ناکەم کە هەموو پەنجەکانی خۆی پێ بەخشم ئەو بەشەی من زیاد دەکاتەوە لە خەڵکی تر لە دەرەوەی برادایەتی و هاوڕێتی دەدیدەیخم چوار بەشی پێ دەبەخشم لە هەمووی گرنگتر کە چوار پەشی پێ دەبەخشم من پەیوەندی دروست دەکەم کە شتێکی زۆر چاکە بەڵام ئەو پەیوەندی کە دەست بگرە سیرکەن من تەوقە لەگەر کاکە پەیوەند دەکەم وەک پەیوەندی وە کاکەلاوان دەکەم وەک پەیوەندی هەر کاتێک بمەوێ لی جیابمەوە دەستم بەردەدەم و هیچ زیانێک بە من ناگا ئەو پەیوەندیێکی زۆر دروستە کارەسات ئەوەیە کە کچەک دوور لە مەقامتان بە خراپە بەکاری بینم خۆشەویستەک دروست دەکات لەگەڵ کوڕێک وە کوڕێک لە زانکۆدا کچێکی خۆش دەوێت وە کەسەک کەسێکی پەیوەست دەبی لەوانەیە باوکێک بە کوڕەکەی کوڕێک بە باوکەی خوشکێک بە دایکی بەو شێواز هەر شێوازێک بێت ئەتو ئاساییە پەیوەندی ببستی بەڵام تکاتان لێ دەکەم نەیەڵم پەیوەندەکانتان ببتە پەیوەست بوون خۆت بە هیچ کەسەکی ژیانت مەبەستەوە ئێستەوە پەیوەندیە تەواوە پەیوەست بوون چیە دەستوالێکە ئەوە پەیوەست بوونە ئەوە تەندروستە ئەوە ناتەندروستە ئەو پەیوەست بوونە لەوە ئەگەر ئەمن لێ جیابمەوە لە نزیکترین هاوڕێم کە خۆشم دەوێ کە بەری دەدەم هیچ زیانێک بە من ناگە هەرچەندە دوور و نزیک بم بەڵام کارە ساتەکە لە چێ ڕوودەدا کاتێک لە پەیوەست بوونە من پێوەستم من ڕای دەکێشم ئەو ڕام دەکێشی لە حالەتێک من دەتوانم ڕای کێشم ئەو لە زێ خۆی داوەستاوە من هەر دەبێ ئەو چێشکم ئەگەر بێت و من دەستەکانم بەردەم مەجوڵێ من دەستەکانم بەردەم بۆ پەیوەست بوونە چم لێ دێ لە ژیاندا دەکەوم و شکست دێنم قەت خۆت لە ژیانت بە هیچ کەسەک پەیوەست مەکە بەڵام پەیوەندی لەگەڵ هەموو خەڵکدا بەستە بە ئەندازەی مامەڵەکردن سوودی لێ ببینی وازحە لە کۆتاییدا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دوبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته